一个蛙在地上，往井上面看啊，叫什么？井底之蛙。扫踢踢空之后，到底要不要提膝格挡呢？嘘。 看要不要这个提膝格挡？可以要也可以不要。你可以说你不想用，但是这个技术你当然得要会。为什么呀？当我们很大力量踢别人的时候，踢空了之后，如果到这儿的话怎么办？提膝格挡，而且这是一个很好的平衡能力的练习。你看刚才这一腿，我踢的就没有这么稳，好久没有练这个了。所以说是一个协调性的练习，而且以防万一，你会掌握 A B C D E F G 多种技能，在面对格斗的时候、比赛的时候，我可能选出其中的一两种。这个逻辑很简单。但如果有人跟我说这个技术别人都不这么做，只有你这么教，哥们儿。 一个蛙，在地上，往井上面看啊，叫什么？井底之蛙。所以我只能看这个天空，天就这么大。 可能你的老师只教了你这么点儿，但是为什么老讲国外？除了我们国家，其他国家的爱好者，可能在前一个礼拜、两个礼拜，每个人都会这个踢空了之后转一圈提膝疙瘩，都会这个技能。这是一个非常基础的技能。如果我们国家的很多教练说没有教这个，他还说这个是不用的。我靠，我只能说我的妈呀，那我的推广还真的很有必要的。你不能只是一个运动员的角度说我的老师教我什么，那这个就是唯一的，只能做这些。可能你老师为了你比赛，他认为你的天赋有限，你只能做这些，你不适合做这个，但是他没有把你当成。 个教练去培养好，就这样感谢收看。我们之后呢，线上的付费课程我们会给大家提供更多的知识，希望关注。